Assalomu alaykum aziz do'stlar. Barchalaringizga hayit bayramlaringiz bilan yana chin qalbimdan tabriklab qolaman. Xudo umringiz uzoq bo'lsin. Albatta, qayerda bo'lsangiz ham Allohning panohida bo'lingizlar. Ya'ni bizning tilda aytganda hayitlaringiz qulib olsin deydi. Kattadan katta rahmat qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun hamotona idoton hamma tona burtbor zet muhim, ya'ni Xudojon yanag'i jil xudo qarasa shu payt o'ynab kulib jetish har birimizga nasib qilsin. O'yin kulgu tabassum yuzingizdan hech ham arimasin jigarlar. Albatta hazir video chiqarganimizda maqsad <laughs> hayit kunim chiqarishga qaror qildim. Sababi o'yinimizda 183 ta biletimiz qolibdi. Kimdir o'yinga qatnashmoqchi bo'lsa, o'yinda opish biletimiz soni 499 ta edi. Prizsan 62dan e, kimdir xalaydi 500 rublga 100 ming rubl urib ketishdi. Yilani prizimiz 100 ming rubl. Yana 20 mingdan bor, 8 mingdan, 7 mingdan, 6 mingdan, 5 mingdan, 3 mingdan, 2 mingdan pul konvertlari bor. Albatta 62 ta prizning egasi bo'lish uchun pastagi raqamga 500 rubl taylangizlar. O'yinga qatnashishda davom etingizlar, kartaga xursat deb chiqadi. Hamotona burtbor izziyot mexom. Bor digar hamotona idoton qatti sheroy aloq. Ina bozi 26 rafsudasi, ya'ni 26-o'yinimiz ketyapti. Bozi ba yaksadi 83 дона بلیتش مونده است نرخ بلیتش 500 рубл ба дили пур бехавотир бехчи билет бигирен худо хоҳад максимали падишка шавад ҳамин бегони финалша мегузаронем агар максимали падишка қилсангизар бугун ақшам финалимиз бӯтади ҳамагизга каттадан катта раҳмат қоллаб қуатлаб турганларигиз учун bitta layk bossingizlar shunday ekranimizda ya'ni e, videomiz tarqalsin bexabar do'stlarga xabardor bo'lsin yana bir bor barchalaringizni kim yangi kirgan bo'lsa hayitlaringiz bilan tabriklab qolaman chin qalbimdan Ilohim xonavonlaringizga fayz va barakat hejam arimasin, umrlaringiz uzoq bo'lsin, umringizdan barakat toping. Xudo biringiz ikki bo'lsin, ikkingiz ming bo'lsin. O'ynab kulib yanaga yil shu payt, yana o'ynab kulib yetish har birimizga nasib qilsin. Hamisha Allohning panohida bo'lingizlar, kisalaringiz pulib to'lib jirsin dajiganlar. Hamotona bor edigar, sihat salomatlik, hazor rahmat baroy daskiratun. Xo'shman deb yakta yakta like azanton, bileta bigirim, bozib ashtirok qiling. 500 sim qatib moji soybi 100000 rubl shavet.